أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلك Itulah Allah Tuhanmu Tidak ada Tuhan selain dia Pencipta segala sesuatu Maka sembahlah dia وَهُوَ عَلَى كُلِّ Dan dialah pemelihara segala sesuatu لَا تُدْرِكُهُ الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار dan dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. وهو يدرك الأبصار Sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu وهو اللطيف الخبير Dan dialah yang maha halus lagi maha teliti قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ قد جاء Sungguh telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu فمن أبصر فلنفسه Siapa yang melihat bukti-bukti itu Maka manfaatnya bagi dirinya sendiri ومن عمي فعليها Dan barang siapa yang tidak mau melihat bukti-bukti itu Maka akibat buruknya bagi dirinya sendiri وما أنا عليكم بحفيظ Sedangkan aku yaitu Nabi Muhammad bukanlah pengawasmu وكذلك نصرف الآيات وليقولوا وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang beriman mengambil pelajaran darinya dan agar mereka orang-orang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahlul kitab dan agar kami menjelaskannya Al-Quran kepada kaum yang mengetahui Ittabi' ma'uhiya ilayka min La ilaha illahu وأعرض عن musyrikin. اتبع ما أوحي إليك من ربك dan ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu La ilaha illahu tidak ada Tuhan selain Allah wa a'ridu 'anil musyrikin dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik walau syaa Allahu ma asyraku wa ma ja'alnaka 'alaihim حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا sekiranya Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan mempersekutukan Allah وما جعلناك عليهم حفيظا kami tidak menjadikan engkau pengawas mereka wa ma anta alaihim biwakil mereka dan engkau bukan pula penanggungjawab jawab mereka wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adawan bighairi ilm كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan kadzalika zayyana kulli ummatin 'amalahum demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل الله وما يشعركم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وأقسموا بالله جهد أيمان mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah la in ja'atuhum ayatul la yu'minun nabiha bahwa sungguh jika datang suatu bukti atau mukjizat kepada mereka pastilah mereka akan beriman kepadanya قل إنما الآيات عند الله Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya bukti-bukti itu hanya ada pada sisi Allah وما يشعركم أنها إذا جاءت لا yu'minun kamu tidak akan mengira bahawa jika bukti atau mukjizat itu datang mereka tidak juga akan beriman ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون Kamu pun tidak akan mengira bahawa kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya yaitu Al-Quran serta kami membiarkan mereka bingung dalam kesesatan صدق Allahul Azim. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.